اپینیفرین ریورسل کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو الفا بلاکرز اگر جو ہے نفرین سے پہلے دیے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو اپینیفرین کا الفا ریسیپٹرز پہ ایکشن ہوتا ہے اس کو ریورس کر دیتا ہے ایپینفرین ایکٹ کتنا ریسیپٹرس پہ کرتا ہے الفا بیٹا دونوں پہ کرتا ہے alpha one alpha two beta one beta two لیکن مینلی اگر ہم بلڈ پریشر کا اس کا رسپانس دیکھنا چاہتے ہیں تو الفا ون پہ یہ کیا کرتا ہے یا جو ویسکولر بیڈس ہے الفا ون وہاں پہ ریسیپٹرس موجود ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے ویزو کنسٹرکشن کراتا ہے جب ویزو کنسٹرکشن کراتا ہے تو پھر ریزسٹنس کیا ہو جاتی ہے انکریز اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ہماری باڈی میں جو باقی آٹونومک ریفلیکس ہیں کچھ جیسے کہ بیرا ریسیپٹر ریفلیکس وہ کیا کرتا ہے ہمارے بی پی کو ہائی یا لو نہیں ہونے دیتا بلکہ وہ ریفلیکس کے تھرو اس کو نارملائز رکھتا ہے اسی طرح اگر بیٹا ٹو میں دیکھا جائے تو کچھ بیٹا ٹو جو ہے وہ ویسکولر بیڈس پہ موجود ہوتے ہیں ریسیپٹرز اور وہاں پہ وہ کیا کراتے ہیں ویزوٹائزیشن کرواتے ہیں اور اس میں وہ کیا کریں گے کہ ٹوٹل پریفر ریزسٹنس کو ڈکریز کر کے بلڈ پریشر کو ڈکریز کرائیں گے تو اب جو ایپی نیفرین ریورسل ہے اس میں کیا ہے کہ اب الفا بلاکر جو ہے وہ ایکٹ کریں گے الفا ریسیپٹرز پر اس کو بلاک کر دیں گے جب بلاک کریں گے تو ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی اور جو ہے اس کا جو ایپینفلین کا وہ بیٹا جو افیکٹ ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے گا ویزو ڈائلیشن ہوگی اور بلڈ پریشر فال کرے گا therefore in presence of alpha blocker such as phenoxybenzamine systemic blood pressure will decrease in response to epinephrine